Mi nombre es José Duarte. ¿Cuál es la situación, José Duarte? La situación de la que tenemos aquí en este lugar, aquí en la organización Jennifer, señores, miren, da pena eso. Y no hemos reunido la Junta de Vecinos, hemos ido al departamento de INAPA. Ellos dicen que sí, nada. ¿Por qué? Esto es peor que el coronavirus. Esto está matando a todos los vecinos, los niños. Entonces nosotros queremos que ellos vengan en auxilio de nosotros porque esta situación ya nosotros no la podemos aguantar más. ¿Qué tiempo tiene ese hoyo? Eso tiene aproximadamente un promedio como de cinco o seis meses. ¿Cuántas veces han ido ustedes a Nosotros hemos ido en varias ocasiones, mira, los vecinos de aquí, toditos nos hemos reunido y hemos ido y ellos no son capaces de venir. Dicen, sí, nosotros vamos y no viene nada. La situación está allí donde te enseñé primero. Y ahí hay un registro que está tapado con botella. Cuando ellos vinieron a faltar la calle, le quedaba mejor taparlo. Lo, solaron ahí, lo taparon directamente. Entonces, por eso es que no corre, pero no quieren, no tienen, no tienen, eh, eh, no tienen determinación para, para, resolver este problema. ¿Dónde, qué, dónde, qué calle es esta esta es la calle Proyecto de la Urbanización Jennifer. Como yo te decía en la nota de Boca, que te mandé, mira, casi al final, una esquina y media antes de bajar a la cañada. Es fácil de llegar. Y ellos saben dónde está el mal, pero no quieren resolver. ¿Cuál es su nombre? Lo que está diciendo es lo, más, porque la culpa que tiene es eh, asfalto sobre asfalto. Que eso fue el programa que hubo los que yo mismo le dije a ellos que se dieron cuenta que ese bollo estaba tapado ahí. Entonces ellos lo que hicieron fue que encima de eso lo que me dijeron, no, eso no es problema. No fueron vaciadas las calles antes de... ¿Cómo dice? No fueron vaciadas las calles. No, ni la limpiaron siquiera. Ellos lo que hicieron fue, encima la falta, vinieron y le echaron la falta encima. Y eso así no se puede porque por aquí hay demasiado niños. Yo no puedo abrir la puerta de la casa. Es un problema 100%. por llamado, Entonces, no. ¿Dónde está el gobierno? No hay gobierno, no hay nada. Esto es un problema eh, del pueblo. Y cobrando tasas, hay nada más tasas y tasas. Eso sí no se puede hay que hacer algo que, valga la pena. es un trabajo que hacía tiempo de haberse hecho, porque no es desde ahora que nosotros estamos en esto. Pero ellos, el gobierno único que quiere taxi, taxi, taxi. Y lo cuartos para ellos y maná. Eso de la Rosa Rafael.